وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما وبعد فالقصد بما أردته شرحته شرحا لما قد كان قبل نظم مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز ففز بنين الأرب الغمر ماء غزراه الغمر حقد سترا الغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب الغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلم رووه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة للمحصنات العرب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة للمحصنات العرب الحلم والحرة المختارة من محصنات العرب والحرة المختارة من محصنات العرب الحلم تقبو في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم الصدق أو بالكذب الحلم تقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب السبت يوم عبدا والسبت نعل حميدا والسبت نبت مجيدا في معمر أو سبسبي السبت يوم عبدا والسبت نعل حميدا والسبت نبت مجيدا في معمر أو سبسبي وشدة حر السهام وللنبال قل سهام ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب وشدة حر السهم وللنبال قل سهم ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب الشرب جمع ردما وشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب الشرب جمع ردما وشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهما فمنه كن ذا هرب والخرق حمق لهما والخرق حمق لأما فمنه كن ذا هرب الخرق ما قد عظما والخرق حر كرما والخرق حر والخرق حمق لأما فمنه كن ذا هرب عضلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي عضلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي القصد جور رفض والقصد عدل فرض والقصد عود مرتضى من عرفه المطيب القصد جور رفض والقصد عدل فرض والقصد عود مرتضى من عرفه المطيب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجيب عند ارتكاب الذنب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب لجنة قل لما وشعر رأس لمة وجمع ناس لمه ما بين شخص وصبي لجلة قل لما وشعر رأس لما وجمع ناس لما ما بين شخص وصبي المسكون جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشابي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام المسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشابي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لكنت كابن حجري لو طاع مني أدبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابن حجري لو طاع مني أدبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لكنت كابن حجري لو طاع مني أدبي قل ثلاثة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة مشدودة من ذهبي قل ثلاثة في سرة وقرة في سرة وخرقة في سرة مشدودة من ذهب العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي الجد والد الأبي والجد ضد اللعب والجد عند العرب البئر ذات الخرب الجد والد الأب والجد قد اللعب والجد عند العرب البئر ذات الخرب جارية إحدى الجوار ومصدر الجاري الجوار ورفع صوتنا جؤار من وجع أو كرب جارية إحدى الجوار ومصدر الجار الجوار ورفع صوت الجؤار من وجع أو كرب وداره قد عمرت عمارة عمرت نفس الفتاة وعمرت أرضك بعد الخرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب